mamelani ke bantwana bam sawudlala igame ngoku ne ndijonge ndijonge inathi sawudlala igame ngoku le game idlalwa njani idlalwa phakathi kwabantu ababini ne uzawudlala kunye nopatna wakho luhlela pha ecang kwakho ne into esawuyenza sawuthatha la makhasi wethu siwashofule nango siwashofulile ne ndizayibonisa ndizawudlala kunye naye ne sibone bayidlalwa njani le game ndim lo gawam amakhasi thatha ikhasi elinye ndilibeke ngexesha ngaxeshanye sikhupha amakhasi somabini sakugqiba kufuneka sidibanise amakhasi wethu inani five okay so xa ebize kuqala nguye owina la makhasi ne siphinde veri sikhupha amanye sibeke two ngelam ngoku amakhasi ne ngoba ndim okhawulezileyo wakhupha impendulo five nguye owinileyo ne abeke amakhasi wakhe phaya ze ke ngokwekugqibeleni amakhasi wakhe awawinileyo amaninzi ukuba amaninzi kunawam nguye owinileyo igeyime wonke umntu uyibambile uyibambile wonke umntu yes masiyidlaleni ke le geyime yethu masiyiqaleni guqula amakhasi kaloku amakhasi wethu ajonge ezantsi ajonge ezantsi amakhasi ethu masiqale ke imabeke nina nobabini nihlala nobabini nina nihlala nobabini nina nihlala nobabini mna ndibukele ke bangubanozawini um hmm. suwajongisa phezulu yes mpendule three okay three ngawakhe mm. seven khawulezisa kaloo hmm. beka apha phezu kwalowo wawini leyo siphinde two mm sibeke up good ah, sibeke up wabeke up lawa win lane 2 ike mm 5 khales khales khales 4 sumlinda thethe kalo khawuleza nawe uzowina ah. amakhasi <laughs> all right usibeke up aphelileyo kwamakhasi sizawujonga ngokuba ngubani owinileyo apha mm. khawuleza khawuleza aphela amakhasi Six. Hmm. Yeah. Seven, eight. Okay. Ten. Eh. Let's see. Kauleza, chini kasta. Hmm. Bando, kauleza. Kauleza, just six. Six. Very good. Mamela ke ngoku nanga makhasi owawinileyo nango makhasi owawinileyo kunini babini kuba nonamakhasi amaninzi asiwajonge one two three mayi-four qhala awakhe mangaphi la masiwabala wabale wabale amakhasi wakho sizoyazi uba ngubani owinileyo mayi-eight mm. awakhe lana mayi-four qha ngompho owinileyo phakathi kwabo yes well done ah, aba bona ubani owinileyo shem mangaphawa kwamakhasi ndoda akunanikisi allright onke amakhasi awele kuye ne so ngubani owinileyo phakathi kwabo babini well done masibaqhobela izandla bawinileyo Good job. Good. Thank you. Oh.